Este martes, 11 de la noche, en El Espejo, vea dos cortometrajes de Venezuela, Extrema, de Ricardo Jabardo, y Hierbas Originarias, de Edgar González, producciones que reflejan la identidad y sentir latinoamericanos. El cine del mundo, solo en El Espejo, martes y viernes, 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.